садыр жапаров уткны токсон жылдык мааракеси менен куттуктады акылбек жапаров жана абу даби дeveаent холдинг компани башкын директору кызматташтыкты талкуулады жыл башынан бери бишкекте балдарга карата жүз үч зомбулук фактысы катталган гендердик зомбулукка каршы он алты күндүк бишкек мэриясы бир катар иш чараларды өткөрдү жүрөгүм менин тоолордо буунун штаб квартирасында тоо күнүнө карата көргөзмө ачылды президент садыр жапаров бүгүн 13 декабрда улуттук телерадио беру компаниясынын 90 жылдық мааракеси менен куттуктады бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти мамлекет башчысы бул окуяга арналган салтанаттуу иш чарада куттуктоо сөзүндө 90 жылдық мааракеси менен куттуктап байсалдуу жол тилеп сапатты арттырып реформаларды ийгиликтүү ишке ашырып жаңы бийиктиктерди багынта беришерине ишенимин арттырды министрлер кабинетін төрағасы президенттин администрациясының жетекчиси Ақылбек жапаров біріккен араб эмиратына болгон жумушчу сапарынын алкагында абу даби Development холдинг компани компаниясының башкы директоры, башкаруучу директору мухаммед хасан аль сувейри менен жолугушту жолугушуунун тараптар екі өлкөнүн экономикасының негизги тармактарын анын ичинде тамак аш жана айыл чарба авиация қаржы кызматтары саламаттыктык сактоо өнөр жай логистика кыймылсыз мүлік, туризм жана мейманкана бизнесі, транспорт жана энергетика тармағын камтыган маселелердин кеңири чөйрөсүн талкуулашты жыл башынан бери бишкек шаарына балдарга карата зордук зомбулук жана кордоо боюнча жүз үч факты катталган бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында бишкек шаарынын вице мэри виктория мозгачова билдирди анын айтымында зордук зомбулук көбүнчө оор абалда жашаган үй бүлөлөрдө же мигранттардын балдарына карата болот вице мэр балдарга карата зордук зомбулук фактыларынын көпчүлүгү жаңы конуштарда катталгандыгын белгиледи бишкек мэриясы тарабынан гендердик зомбулукка каршы он алты күндүк активдүү аракеттер акциясынын алкагында иш чаралар планы иштелип чыккан бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында бишкек шаарынын вице мэри виктория мозгачова билдирди анын айтымында мектеп окуучулары жана студенттер үчүн аялдардын жана кыздардын укуктарын коргоо темасында тегерек столдор экскурсиялар маалыматтык лекциялар жана өзүн өзү коргоо боюнча мастер класстар өткөрүлдү кыргызстандын нью йорк шаарындагы буудагы туруктуу өкүлчүлүгү тоолордун эл аралык күнүнө караган буу штаб квартирасында жүрөгүм менен тоолорду аттуу сүрөт көргөзмөсүнүн бет ачарын өткөрдү белгилей кетсек тоолордун эл аралык күнү эки миң экинчи жылы буунун башкы ассамблеясынын элүү жетинчи сессиясынын кыргызстандын демилгеси менен эл аралык тоо жылынын жыйынтыгына арналган резолюциясы менен жарыяланган эл аралык тоо күнү эки миң үчүнчү жылдан бери жыл сайын он биринчи декабрда белгиленип келет